নমস্কাৰ দৰ্শক সকল if else if else আৰু switch conditional statementৰ ওপৰত এই স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম পাৰ্লত if else if else statement আৰু switch statementৰ বিষয়ে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো ubuntu linux 12.04 operating system আৰু perl 5.14.2 আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰিম gedit text editor আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি যিকোনো টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাৰ্লত ভেৰিয়েবলছ আৰু কমেন্টসৰ ওপৰত উচিত জ্ঞান থকা আৱশ্যকীয় আৰু ফৰ ফৰিচ each আৰু do while লুপৰ জ্ঞান থকা আৱশ্যকীয় if আৰু if else statementবোৰ হ'ব এটা অতিৰিক্ত সুযোগ পৰাপক্ষত ইয়াৰ সম্পৰ্কীয় স্প'কেন টিউটৰিয়েল স্প'কেন টিউটৰিয়েল ৱেবসাইটত পৰিদৰ্শন কৰক if else if else statement পাৰ্লত বিভিন্ন অৱস্থা প্ৰশিক্ষণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যেতিয়া বাকিবোৰ অবস্থা বিফল হয় তেতিয়া ই ডিফল্ট else ব্লক এক্সিকিউট কৰে if else if else ষ্টেটমেণ্টৰ সিনট্যাক্স এই ধৰণৰ হয় if স্পেচ ব্ৰেকেট খোলক কণ্ডিশ্যন ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক স্পেচ কাৰ্লি ব্ৰেকেট খুলক এণ্টাৰ টিপক কোড এটা এক্সিকিউট হয় যেতিয়া তাৰ কণ্ডিশ্যনটো ট্ৰু হয় সেমিকলন এণ্টাৰ টিপক কাৰ্লি ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক else if স্পেচ ব্ৰেকেট খুলক কন্ডিশন ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক স্পেস কাৰ্লি ব্ৰেকেট খুলক এন্টাৰ টিপক আন এটা কোড সেমিকোলন এক্সিকিউট হ'ব যেতিয়া else if শুদ্ধ হ'ব এন্টাৰ টিপক কাৰ্লি ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক space else space curly bracket খুলক enter code semicolon two execute হ'ব যেতিয়া দুইটা ওপৰৰ কণ্ডিশ্যন ভুল হ'ব সেমিকোলন এন্টাৰ টিপক কাৰ্লি ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক প্ৰথমতে if কন্ডিশনটো প্ৰশিক্ষণ কৰক আৰু কন্ডিশনটো যদি শুদ্ধ হয় এক্সিকিউট কৰক যদি নহয় তেন্তে else if কন্ডিশনটো প্ৰশিক্ষণ কৰক আৰু ই ট্ৰু হলে এক্সিকিউট কৰক নাইবা else ব্লকৰ ভিতৰৰ কোডবোৰ এক্সিকিউট হয় if else if else statementৰ এতিয়া আমি কিছুমান উদাহৰণ চাওঁ টাৰ্মিনেল খুলক আৰু লিখক gedit conditionalblocks.pl স্পেচ ampersand আৰু enter টিপক এনে কৰাৰ পিছত geditত conditionalblocks.pl ফাইল খোল খাব স্ক্ৰীনত দেখুৱাৰ দৰে কোড বিলাক লিখক আমি পাৰ্ল মানটো ভেৰিয়েবল ল্যাঙ্গুৱেজত দিলো মন কৰিব eq হৈছে ষ্ট্ৰিং comparison অপাৰেটৰ আৰু তাৰপিছত আমাৰ ওচৰত বিভিন্ন কন্ডিশন আছে যাক আমি প্ৰশিক্ষণ কৰিব বিচাৰো এতিয়া কন্ট্ৰোল এস টিপক ফাইলটো সেভ কৰিবলৈ এতিয়া টাৰ্মিনাল খুলক আৰু পুনপটিয়াকৈ ফাইল এক্সিকিউট কৰক লিখক পাৰ্ল conditionalblocks.pl মন কৰক মই কম্পাইলেচন ষ্টেপ বাদ দিলো পাৰ্ল লিপি এক্সিকিউট কৰিবলৈ এটো ধৰাবন্ধা নিয়ম নহয় যদি ইয়াত কিবা কম্পাইলেচন এৰৰ হয় executionত error ulabo আৰু লিপিৰ execution বন্ধ হৈ যাব এতিয়া enter টিপক terminalত দেখুৱা output হৈছে hi i am perl এতিয়া পিছলৈ চাও geditলৈ যাওক ইয়াৰ দেখুৱাৰ দৰে variable language লৈ জাভাক যোগ কৰক control f টিপি ফাইলটো save কৰক terminalলৈ যাওক আৰু ফাইল execute কৰক perl conditionalblocks.pl টাইপ কৰক আৰু এন্টাৰ টিপক টাৰমিনেলত আউটপুট দেখুওৱা হৈছে হাই আই এম জাভা এতিয়া আকৌ জি এডিটলৈ ঘূৰি যাওক এতিয়া লেংগুৱেজ লৈ ইংলিছ দিয়া যাওক কণ্ট্ৰল এছ টিপি ফাইলটো ছেভ কৰক টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু ফাইল এক্সিকিউট কৰক Perl conditional blocks dot P L type কৰক আৰু এণ্টাৰ টিপক টাৰ্মিনেলত দেখুৱা আউটপুট হৈছে I am not a computer language তিনিওটা কেছে ইয়াকে দেখুৱাইছে অকল এটা if ব্লক যোনটোৱে কণ্ডিশ্যন মানিব এক্সিকিউট হ'ব নহলে ডিফল্ট else ব্লক এক্সিকিউট হৈ যাব এইদৰে আমাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আমাৰ বহুতো else if কণ্ডিশ্যন থাকিব পাৰে আপোনাৰ বাবে এখন এছাইনমেণ্ট আছে Eta if else if else by colicok print koriboloi. I am a science graduate jodi stream hoi science. I am a commerce graduate jodi stream hoi commerce. I am an arts graduate jodi stream science naiba commerce nahoi. Etia ami switch statement or bihoi hikim. Perl 5.8 thokaloike perlot switch statement nasile. Tarpasot switch module uliwa hole. যিয়ে switch statementৰ কামখিনি কৰে লক্ষ্য কৰক পাৰ্লৰ মডিউলছখিনি পৰৱৰ্তী টিউটৰিয়েলত পুৰা কৰা হৈছে switchৰ নিয়ম এইদৰে হয় switch ব্যৱহাৰ কৰক semicolon enter টিপক switch স্পেচ ব্ৰেকেট খুলক ডলাৰ ভেলিউ ব্ৰেকেট বন্ধ কৰক স্পেচ curly ব্ৰেকেট খুলক enter টিপক case space 1 space curly bracket khulok executes when dollar value equal to 1 curly bracket bondho korok enter tipok case space uddhokoma a uddhokoma space curly bracket khulok executes when dollar value equal to ekok quote a ekok quote curly bracket bondho korok enter tipok else space curly bracket khulok executes when dollar value does not match any of the cases. Curly bracket bondho korok, enter tipok, curly bracket bondho korok, sample programmer hohayot, switch buziboloi, sesta koru, terminal kulok arulik hok, gedit sample switch dot pl space ampersand, aru enter tipok. Etia, screenot dekhwa dore, sample program to type korok, এতিয়া আমি শিকিম কিদৰে switch statementে কাম কৰে। Perl কোডৰ ভিতৰত use switch statementৰ ভিতৰত switch module থাকে। মন কৰক আমি পৰৱৰ্তী টিউটৰিয়েলত use keywordৰ ওপৰত শিকিম। আমি এতিয়া বিভিন্ন কেছৰ পৰীক্ষা কৰিম। আমি Perl টো variable $var ইয়াত দিলো। Switch statementত variable $var ৰ মান চোৱা হয়। প্ৰথম কেসতেই পয়লৰ কেসৰ লগত মিল খাই সেই কাৰণে এই কেসৰ লগত লিখা কেস এক্সিকিউট হ'ব কন্ট্ৰোল এস টিপক ফাইলটো সেভ কৰিবলৈ এতিয়া টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু লিপি এক্সিকিউট কৰক পাৰ্ল sampleswitch.pl এন্টাৰ টিপক ইয়াৰ আউটপুট টাৰ্মিনেলত দেখুওৱা হৈছে I am Pearl, G editot sampleswitchpl উভতি যাওক এতিয়া ভেৰিয়েবল $varত linux দিয়া হল ctrl s টিপি ফাইল সেভ কৰক আকৌ ভেৰিয়েবল $var switchত প্ৰশিক্ষণ কৰিব ই লিনাক্সৰ কেছৰ লগত মিল হল সেই কাৰণে এই কেছৰ লগত লিখা কোড এক্সিকিউট হ'ব এতিয়া টাৰ্মিনেল যাওক আৰু লিপি এক্সিকিউট কৰক পাৰ্ল চেম্পল স্বিচ ডট পিএল এণ্টাৰ টিপক ইয়াৰ আউটপুট টাৰমিনেলত দেখুওৱা হৈছে আই এম লিনাক্স জি এডিটত চেম্পল স্বিচ ডট পিএল যাওক একেদৰে যদি ভেৰিয়েবল ডলাৰ ভেৰৰ মান যাৱা হয় তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয় কেছটো প্ৰশিক্ষণ কৰা হ'ব এতিয়া ভেৰিয়েবল ডলাৰ ভেৰত ইংলিছ দিয়া যাওক আকৌ ভেৰিয়েবল ডলাৰ ভেৰৰ মান switchot prohikon kora hobo. Ikunu eta case statement or logot mil nohoi, he karone else byko execute hoi. Etia terminal loi jauk aru lipi execute korok. Perl sample switch dot pl aru enter tipok. Output terminal dekhwa hoi e dore. I am not a computer language. ই তিনিটা কেচ দেখুৱাইছে যে এক্সপ্ৰেচনৰ মানে ভাবে কেস টো কিদৰে এক্সিকিউট কৰিব লাগে অকল ভ্যালিড কেসবোৰ এক্সিকিউট হ'ব আৰু যেতিয়া কোনো ভ্যালিড কেচ নাথাকে তেতিয়া ডিফল্ট এলস কেচ এক্সিকিউট হ'ব এইটো ধৰা বন্ধা নিয়ম নহয় এলস কেচ লিখাটো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি কোনো কেচেছ নিমিলে তেতিয়া switch বাক্যৰ কোনো আউটপুট নাথাকে ইয়াত আপোনাৰ বাবে বেলেগ কাৰ্য আছে আগৰ টিউটৰিয়েলত দিয়া কাৰ্যখন পুনৰাই লিখক switch statement প্ৰয়োগ কৰি সাৰাংশ বৰ্ণনা কৰো এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো if else if else statement আৰু পাৰ্লত switch statement চেম্পল program ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক এই স্পোকেন টিউটোৰিয়েলৰ প্ৰজেক্ট সমূহ বৰ্ণনা কৰে আপোনাৰ ভাল বেণ্ডউইথ নাথাকিলে আপুনি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে এই কৰ্মশালা আয়োজন কৰে স্পোকেন টিউটোৰিয়েলছ ব্যৱহাৰ কৰি যোনে অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় সেইসকলক পত্ৰ দিয়া যায় আৰু জানিবলৈ এই ঠিকনালৈ লিখক contact@spoken-tutorial.org spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা ভাগ হয় ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিছনৰ ওপৰত অধিক জানিবলৈ spoken tutorialorg হাইফেন ইয়াত পোৱা যাব আশা কৰো আপুনি পল টিউটৰিয়েল ভাল পালে এই পাঠটি প্ৰজ্ঞানৰ দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে আই আৰু এটি বম্বেৰ পৰা মই মৌসুমী মেধি আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ